Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sama apa habisi apa.

Yeah, 我要买一件出去了，我要买一件上街了，我就要买一件来穿了。 Bye. Bye. masuk di sini saya aku yang main di sini তার নয় Bismillahirrahmanirrahim. Idza syama'a syaqqa al-majra biha al-ghurfa

أقوال موضوعة وأنهار مسوفة كذا به مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذب الله العذاب ini Bismillahirrahmanirrahim. ini masawa, para yang off إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه

ثم قال سوف أعلم كلا لولا أكون علما يقينا

Father family ini الحساب وفي القول والحساب وفي القيامة khuyuk fil ibadah amin ya rabbal alamin kaya mewakili mojo-mojo kufa yang hadir tidak menikah matur suun